Iskoristite 30% popusta na Unlimited Business tarife i komunicirajte neograničeno, bez naknade za uspostavu poziva, uz minimalne troškove. A za potpunu fleksibilnost zatražite i VPN uslugu. Tele2. I riječi i dijela. I udarac već iz kuta. Evo, to je to rješenje možda. Rakitić, kratko Olić, pa ponovno Rakitić. I sada si je malo zakomplicirao život, ali je uspio to centrirati. I da! I evo ga! I konačno! Tele 2. I riječi i dijela. Dobar dan, dragi gledatelji. Slijedi mali reklamni blok od vašeg dragog sponzora. Tele 2 plus 1, što znači Tele 3. Ma daj. Naša najnovija neograničena tarifa. I ovce, i novce, i mlada janjetina za samo 899 kuna i 99 lipa. Vrati mi utakmicu. A čekajte, gospodine, dajte malo poslušate. Čekajte. Naša najnovija neograničena tarifa i ovce i novce i mlada janjetina za samo 899 kuna i 99 lipa. Daj, daj, vrati mi utakmicu. A čekaj, čekaj, čekaj malo, pa zar ne vidiš da reklamira ovdje Naša najnovija neograničena tarifa i ovce i novce i mlada janjetina donosi vam Neograničen broj poziva prema susjednom stadu. Bezbroj poruka prema vašem susjedu s kojim možda niste u najboljim odnosima. 1 MB internet prometa za samo 899 kuna i 99 lipa. Ali ja niti nemam mobitel. Ali gospodine, to uopće nije bitno. Pa baš ne dužite našu tarifu. Šuti babo, dosadna si. Ko je dosadan? Ko je dosadan? Što si to rekao? O. Hoćeš da sad kupi tarifu? Mm, oću. Za 890 kuna i 99 lipa? Da. Dobro. Bez naknade za uspostavu poziva, uz minimalne troškove. A za potpunu fleksibilnost zatražite i VPN uslugu. Hello, I'll tell you my secret. Yes, companion! It's the best man cologne in the world. It smells like woman cologne because women are the only real man in this world. So, you can buy it for $29.99. Buy it now, and you shall smell like a man. Smell like a man, dude.